A te îmbolnăvi, despre asta este astăzi. Uh, pentru mine a te îmbolnăvi este a da crezare unui singur gând. Nu o să-mi fie bine, nu o să iasă, mă îmbolnăvesc, o să fac cancer și așa mai departe. Când poți, de fapt, să îți schimbi uh, discul mental și să spui sunt sănătos, am bani, sunt frumoasă, sunt tânără, uh, nu te minți numai cu binele, te minți și cu răul, așa că de ce să nu ne mințim cu binele. Cu ce părere ai? Ceau!